Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Uh, kita menjawab berbagai pertanyaan yang muncul uh, ke kami uh, seputaran uh, refocusing anggaran yang oleh Menteri Keuangan maupun oleh Pak Presiden disampaikan semua daerah agar melaksanakan refocusing anggaran. Pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kami, saya rasa itu karena minimal ada tiga hal bukan karena kami pakar di situ bukan sama sekali jauh bukan kami paling tahu atau paling pintar eh, kami rasa itu bukan karena itu tetapi minimal ada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman yang pertama memang eh, saya pribadi punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan daerah kemudian kedua kurang lebih sudah 20 tahun bekerja di area keuangan daerah. Kemudian ketiga, karena saya sendiri punya perhatian care terhadap masalah-masalah keuangan daerah. Mungkin karena itu banyak pertanyaan dan pada kesempatan ini mari kita jawab. Eh, apa beda antara perubahan anggaran, realokasi anggaran, refocusing uh, anggaran maupun uh, pergeseran anggaran. Uh, pada intinya perbedaan antara keempat hal itu yang akan kita bahas pada video kali kali ini. Apa sih peru, apa sih perbedaan antara perubahan anggaran, realokasi anggaran, refocusing anggaran maupun pergeseran anggaran? Hmm. Yang pertama, baik realokasi anggaran, refocusing anggaran maupun pergeseran anggaran itu adalah bagian dari perubahan anggaran. Namun, perubahan anggaran itu sendiri juga terbagi dalam e, dua bagian. Ada perubahan anggaran yang mengikuti prosedur e, baku di mana e, melewati e, proses perubahan dokumen-dokumen perencanaan sampai kemudian e, masuk ke tim anggaran pemerintah daerah diusulkan oleh SKPD kemudian dibuat verifikasi perubahan dan diajukan ke dewan hingga ditetapkan e, menjadi perda tentang perubahan APBD dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah tentang e, penjabaran perubahan APBD. Itu kondisi pertama perubahan APBD. Kemudian kondisi yang kedua, perubahan yang disebabkan oleh hal-hal mendesak yang unpredictable yang tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh eh, eh, perencana maupun yang menyusun anggaran. Itu yang eh, hari ini yang sekarang sedang dialami oleh bangsa maupun dialami oleh eh, eh dunia secara global ada eh, pandemik sehingga membutuhkan perubahan eh, APBD dengan kondisi yang kedua yakni tidak mengikuti prosedur uh, uh, baku yang mengalir dari bawah maupun uh, <laughs> dari atas. Itu uh, perubahan anggaran. Kemudian realokasi anggaran itu perubahan anggaran dalam kondisi yang uh, tidak bisa diprediksi, ada hal-hal yang terjadi yang membutuhkan penanganan yang cepat itu realokasi anggaran dan sifat dari realokasi anggaran adalah anggaran itu berubah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang, tetapi itu antar SKPD tidak dalam satu eh, SKPD. Kemudian kedua, eh, realokasi alang anggaran itu bisa menghilangkan kegiatan inti atau tidak menghilangkan kegiatan inti, umpamanya aktivitas eh, pengadaan bibit bisa diadakan tetapi jumlahnya dikurangi outputnya dikurangi atau target-target eh, dalam indikator kinerja dikurangi tetapi tetap ada atau bisa dihilangi jadi eh, realokasi anggaran itu kemudian lebih fleksibel kemudian sifat ketiga dari eh, realokasi anggaran adalah dapat dijadwalkan ulang misalnya kegiatan eh, A anggarannya sebesar 10 misalnya dialokasikan ke, ke kegiatan lain di SKPD lain tetapi ini bisa dijadwalkan ulang misalnya nanti diadakan eh, tahun berikutnya atau dua tahun berikut atau eh, kapan saja bisa diadakan artinya dia dilakukan rescheduling itu eh, tiga dari uh, sifat realokasi anggaran. Kemudian bagaimana dengan refocusing? Refocusing juga uh, dia anggarannya berubah, anggarannya uh, berpindah antar SKPD. Kemudian dia fokus ke kegiatan mana yang uh, akan menjadi perhatian utama. Seperti sekarang ini ada dua dua isu yang yang perlu kita uh, refokusi yaitu penanganan eh, COVID-19 maupun jangan juga lupa satu hal bagaimana eh, menjaga ekonomi agar supaya tidak uh, terperosok jauh karena efek dari COVID-19 itu sangat sangat terasa di ekonomi e, masyarakat, utamanya bagaimana membuat e, jumlah penduduk miskin tidak tidak bertambah e, secara signifikan, walaupun memang tidak bisa dihindari. E, kita perkirakan penduduk miskin akan bertambah karena memang mata pencaharian masyarakat banyak yang terganggu karena eh, penanganan eh, COVID-19 ini. Jadi itu eh, refocusing kemudian refocusing sendiri menghilangkan program atau kegiatannya ada. Jadi kalau menghilangkan itu refocusing, tapi kalau menghilangkan atau tidak itu uh, realokasi. Jadi refocusing ini dihilangkan sama sekali. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang karena kebutuhan daerah yang karena amanah daerah tidak bisa menggunakan pendekatan refocusing. Contoh pilkada pilkada ini kalau tidak kalau skenario nya tidak jadi tahun 2020 maka tidak bisa dengan refocusing karena kalau refocusing itu dihilangkan sementara yang bisa adalah dengan realokasi artinya anggaran yang ada sekarang dialokasikan ke yang lain tetapi dijadwalkan ulang nanti akan diadakan apa eh, eh, tahun depan atau dua tahun depan eh, tidak tahu tergantung <laughs> pemerintah tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang itu refocusing kemudian bagaimana dengan pergeseran anggaran pergeseran anggaran itu menggeser anggaran artinya tetap terjadi perubahan anggaran tetapi menggeser anggaran dalam satu SKPD ingat dalam video-video kami sebelumnya e, mengenai kewenangan di mana kalau itu antar objek belanja maka adalah wewenang sekda, sementara antar rincian objek itu wewenang PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam hal ini di, di kita kepala dinas atau kepala badan e, keuangan daerah. Itu pergeseran anggaran. Jadi yang membedakan pergeseran anggaran dengan realokasi anggaran maupun refocusing anggaran, pergeseran anggaran itu hanya terjadi dalam satu SKPD kalau dia umpamanya beli e, meja satu biro menjadi oh pemborosan kalau kita beli satu biro kita beli saja setengah biro tetapi dapat dua misalnya nah, itu antar rincian objek tetapi masih dalam objek belanja e, yang sama itu wewenang dari e, eh, PPKD sementara kalau antar objek itu wewenang dari sekda. Itu secara singkat yang membedakan perubahan anggaran, realokasi anggaran, refocusing, dan pergeseran anggaran. Kesemuanya ini tetap harus e, masuk dalam e, perda perubahan APBD kecuali hal-hal tertentu e, yang tidak masuk dalam perda perubahan APBD maka itu harus tetap dicatat dalam e, LRA pemerintah daerah yang perlu eh, di stressing pada kesempatan kali ini bahwa dalam penanganan COVID-19 kita harus menjalankan secara paralel antara realokasi dan refocusing. Ada program kegiatan yang bisa didekati langsung dengan refocusing, anggarannya dihilangkan dan tidak dijadwalkan ulang karena kita Eh, fokus menangani eh, pandemik yang sedang kita alami dan bisa juga dengan eh, realokasi yang nanti anggarannya harus dijadwalkan pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian penjelasan kita tentang perbedaan empat hal ini. semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang Eh, melakukan perubahan APBD di semua daerah di Indonesia, hati-hati kita dalam memilih mana yang harus didekati dengan perubahan anggaran eh, normal, realokasi anggaran, refocusing anggaran maupun pergeseran anggaran. Kita ketemu dalam video-video selanjutnya dan tetap semangat.